ცაში ახეთა რალამასი მარცვალთა წვეზა ცაში ახეთა რალამასი ეს თეთრი მარი რალამაზია תתחי חובתי תביא תמתנו יחובתי משם תביס מנה אסור ספורתי תואר את החם רבה מזיע תתחי חובתי תביא תמתנו יחובתי משם תביס מנה אסור ספורתי

წინდა თავი სათელის ფერები ყველა ალამაზია მამაზი სხივე თავი დამახები ნუ ვიყვირები მე შენთვის მინდა თავი სათელის mal, Alamazim Esifan Alamazim Romam Sifan Ereval Alamazian Amaze Pikri Travitam até no Metzipitzit Onde para Ci pizzi, non depare più